Ipiranga as margens plácidas de um polverão cobrado retumbante. E o sol da liberdade, raios fúlgidos, brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, então seu, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e honrada, salve, salve! Brasil nos olhos desse raio límpido de amor e de esperança permanece. Sem teu famoso céu e sonho lindo, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza,